Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Abi ya, aku mari sebentar. Abi, aku mari sebentar. Gapo dia ni? Ni tengah amo ni. Ah, ni ni tanya amo ni gapo dia ya? Eh, kalau gitu aku support hmm, juga saya. Mu sama. Aku ada goi. Aku ada juga. Dah suka agak dia ni. Eh, aku serupa suka mu suka sama. Suka aku serupa belakang tiga. Suka ni biar jangan tak tahu. Hari ni popo kita sahur biar. Kita kena main soke di Kuala Lumpur di KS. So naik bah biar. Ada sedap weh. Main soke Kuala Lumpur dah sahur dah. Mari mak, mari mak. Ah oh, sain, cuma dulu baca. Kita bagi yang kau dia masukkan. Ada buah hati pada. Mu baca sain, mu baca. Sain. Kau dulu, kau dulu mau tengok. Ah uh, abia ya? bagi ye. Ah abia ya ni canggih ya abia. Aku bagi yang kau dia ni. Ah bagi ye abia ya ni bagi ye lagi dari guning ya abia. Lagi dari guning. Patut aku duduk lagi guning. Abia duduk lagi guning ya. Bayar lagi. Patut orang ikat kau guning tu. Oh kita ikat. Kalau ikat lah nyawa aku kan. Aku kalau orang ikat gua ni aku tak berapa nak. Ya tak boleh sahur pun. Mister masuk beruh lah gua ni orang ikat. Aku tak semai. Dok dia tak ikat. Habis lagi aku ni. Tengok aku sayang. Tengok aku sayang. Abang Mak ni kalau keliru dari surat ni bagi eh uh, ah, lompat tinggi Abang Mak. Ha, tak apa kita bisa naik betah sungguh. Patu kita tu nak ingat gapo dia ni. Ah, tak usin dia sebab dia sedia bas kan. Ada naik bas. Ada saya masuk ke kan. Ada saya. Ada saya. Yo ya lo kena ya, bayar dia sedia ni. Sebabnya cedung reba ni bayo. Mana? Ni. Ah, kalau cedung mu tak si naik bayo. Ya? Pasal Dah debak gua nono ke kedai kopi kita tu dua erek ni bayo. Hai, kurang bayo. Aku cek tunai. Mana aku tengok? Ah, cek tunai ni punya. Ya. Lihat lah ya. Aku nak kuni kak. Masuk kau lah punya. Tak main soket lah pun kita gini. Tahu lah kita nampak surepa. Biar lah mak. Seluruh tiok. Dogaruh tiok kak. Ya sejata kita ni kat ni bukan dia nak dari arah dia kan. Dia orang ada lese ke mak. Hei rugi ya. Kita sanggup baru ni nak pergi. Tak pergi ni kita tak pergi. Ha lah weh. Jadi yang mau nak tanya weh. Cukup belakang dah kau kita weh. Kita nak tolak ni weh. Ha lah. Cukup belakang dah. Kau kau gila. Ha lah weh, okey belakang kau ke kita weh Okey Okey, okey weh Alkul lucu juga lagi ni, okey, okey, okey Walau juga okey lah, ha, gigi lah, lengur lah kita tabah ni Jadi, ambo ni, no, nak masuk kelas dah ni Jadi, bui belakang kau kamu, ambo mitok tadi Walau juga, cukup mitok tabah lagi Pula plasterin, udah Biar lagi tu gak, baik kita tanya Takut-takut demo tu terlupa. Tidak terlupa. Pola-pola seri masuk ke ya, masuk kelas tu dulu. Sibuk je kepiti. Ikut dia lah Cik G. Tak selalu gaya apa lah. Duk dia, bertenai, bertenai. Kau ikut dia, ikut dia, ikut dia, gitu. Hei. Sain. Dapat dia, Bia. Hei. Mun nyanyi naik tak sebi kesi sunyi Keset, keset tak ada ni Boleh mau nyanyi kita kira Berpadu suara pupuk ketiga orang Nyanyi Nyanyi Hari ini aku suka Ya tanah bini ayah pun dah nak kira Rumah tangga semi di bawah pohon nangka Tai lala atas kening tanda dalam mata Ayah tanya dia sanggup selalu Dia kata lama duduk gila kaku Cekor-cakor rumah duduk gali tanah pusu Suka terangor-angor nak potong kering dagu Weh sembuh nak dengar dia ni nyanyi ada saya ni rana kata sedap pun nyanyi ada saya lupa tu tahu kakak kolo pula tak apalah mu tak begi. jika dia tu mengandung nani yang main maju Anak pula mula Dia panggil anak sulu Aku lahir, aku lahir, aku Loh Anak datang, anak sulu jadi kawan Duduk dalam hutan jendera Asuka Nagaro Thailand dan juga Malaysia Anak amat sorelah dapat boleh kawan motor gelah dapat boleh kawal Anak motor gelah dapat boleh kawal Anak bola berapa kali Tahu main aku tolong Nak sabar, nak sabar, nak sabar lah ah, jadi ya mana kita ni nak sapa dah sebab amo bang dah nak sapa Nah ha, semoga tapah ni pakai tali pinggir belakang deh Tali pinggir wano nak tapa sapa kata tali pinggir Tahu lo ke menung lo jale bah tak di roya Ni roya tapa sapa kata tali pinggir Oh biar kiri orang lah saya bah dia ni Hei, aku nak ayak kamu sikit ada masalah sikit ni. Masalah apa dia? Tak lah kita ni main soket gapo dia ni. Uh, ha, boleh tapu eh dua butir ni. Kau kamar kau boleh piala tu. Hamu heye lah bayo. Hamu boleh uh, ha, jeluk plastik uh, sebutir. Kau setara ni ya, anak hamu belana lah. Ni buat keli ni setara anak mubah nak sepilah ni. Oh lagu anu benda ni. Kalau tak puai gini, kata nanti main soket lah ni. Pasal malam lah nak. Nanti main mak air. Abang mak. Gak dia. Ni yang ya, tak puas hati ke dia? Tak puas hati ke apa ya? Gini mak, aku nak tanya mu. Sokel wano mak, adioh. Mak lagi terbaik. Boleh, mak. Tak puai dua butir mak. Ah, silap mu ya. Silap mu, orang tengok belakang. <laughs> Orang tengok belakang ya. Silap aku mana mak? Orang oh, semua lagi lah guni. Lepas tu, buat pun bawa guni lagi. Aku ah, tu tak ada ayah tu. Aku nak tanya mu lagi, Mak. Gak aku tengok mu tadi, hok lopak tinggi tu, gua nak mu nyuruh kau bawa ya. Eh? Mu boleh adiah ke dia, Mak. Bisa nyuruh kau bawah hok lopak tinggi. Mu boleh adiah ke dia, Mak. Ah, kau boleh nuduh saja seperti itu, ya. Guano tak ada gitu. Ah, tak satu baloh lah memang abe yo. Dia ikut ke bui lah dia ni buat kelik lah. Tak boleh nak pakai dah adio ke wala tak plastik, tak plastik amo beli besi pun nak kelik dah. Sai, sai. Gabriel memang mana belok aku hol ni. Habis mana warga apa Belu yang lebih baik Amos you ni Aku ah, nak klik anak aku lah Nak tunjuk ke kapal Aku nak tunjuk bukti <laughs> Bagi dia tiup belu saya Hmm, kita cek uji banyak, Mak. Belu dekat tanah timah air lupa, Mak. Saya nak tunjuk bukti. <laughs> Ha lah weh, popo kita weh, kita pakai kelip belakang weh, muka boleh dia masih-masih weh hari ni. Wah lah juga ha, kalau tu tahu gini ya, ambo tak mari dulu lagi lah juga ha. Tak puan dengan besi dengan plastik dengan bana domo tanah temang iba sok ke lah malu kok gen oi bi kamak ko oh boleh oh pingin mah kalau begitu sutari wak tengok malam ni lagi boleh kata boleh besi plastik apa dia kena biarlah juga hari ni balah pun tak guna sungguh juga dan awak ngah benar ni ke kita bersyukur dah apa kita ke bodoh malam balah sini Mari kita kelik lah juga hari ni Thank you.